Arasa xa'asava minañu Jerusalén kanka'ana kachinasa asuvi ra yo'o kuvira xikandukuna ka'anina ra yo'oba tu'ira ka'an ndosora nu ta kunti yuvi ra koomina ka'an xi'ivira ra a Cristo kuntixaba ra tuvina chiñu ntisura yo'ora xiniva'ava yoo ntiakeekera ra techana kixira ku Cristo ra ntianina kundaa'ini diamike ke viraka kachna i rasa ku gasu sinra sanyarana a n u ke v e n y u unka rakundava inni r a n y a k a n a sha'ara rasa ndie kavi donira tachira randika arashina kachirasa shinni ndoyu rashinni tundo nyuwa y o u t u b e i n d o disuna kundanindo c h i n s u v i y a kunimi yuke v a s h i y u Chinyoba yinra da rarakaba kubirati biyu nyabashiyu. Rando rashini vindora disuyu urashini vayura chinnu rakkan ke ke vayu vashiyu. Chirakkan kubirati viyu uva kachira. Rasa sha asavana kuniti na Jesus nya chika naraveka disundya nina nishandye nishandieini nyatinara. Sachi taa xaki ñatinara. Rakua'anina nde inive ñu'uka noka randika Jesús sa, Tena saa tenaxa raku rakwa ani kawanya shitung saraka nuña xarayo kachina. na fariseo nya dieni ka'an ka sha jesus rasanda kota'ana shina Shikwa nuu ntia sutu ra ya'ndianachiñu nuu nun dia ntiave ñu'u ka'nu ka ñana tiin ntia jesús ra sa ntika'an jesús xi'in yuvi ka'kachi ra saa salóniva tiempo iyu xi'indo saa ra nantikoyu ku'unyu nuura va yu ra ndo'o ra ni indo ra kunyu Koyu ke kuchundo ku'vindo kachira. Rasaa xa'ana kudiyóka ndakatu'u ta'ana kachinasa. yo nya kara nya ka'ara yora. Anuna tayo ta'ayo naxinu'ni ni griego ke ku'ura. Raika Sanyarana griego ka'va. Ranike kuni yo nyandika araña ña yo Randuku ndoyu'u ndisunda ni'i ndoyu'u raninu ku'u yukoyu kuchundo sabindo kachira kachina. Raki ñandi'i viko ka kubi in ki ñatia nikaba ndasakanuna judío ra judiyo ki ka ke ndakundichi Jesús randie kabi ndika'ara shina kachira saa do ndo'o ini rana'a ndo'o nu yu'u rayu utashi cakui ko'ndo rayu yuvi kandi shayu yu'u ini inivina ke kana in tiaka'nu ra tiakui ra taxi ña tiajku yuvi va kuvirá taku'va kachi tu'un ndioxi kachira xi'na ra ñandika'a jesús tu'un rasha atachi ra xa'a tachi'i ndioxi ña xinu koo xi'i takundi'i na kantixa tu'un vara kendika aranya sa chita saachi ta'an xavi ndioxi ñako ña xi'na chi taan nandiko Jesús kunu orandivi. Rasate xiniso na dita tiaño yuvika tu'un ñandika Jesús. a na kachina saa. Tiayo kuvindixabara rabaxi ka'a ndoso tu'un yoxi kachina. Rasabatuna ka'a kachina saa. Rayo'o kuvira ku Cristoba kachina. tuna ka'a ah, kachisa ¿ah? ama que Cristo chi Galilea que era chica sa chi Cristo rase Shikwara rey David vaque niño cura rañu Belén nundi xiyora rey David vaque que era kachitun yoshi kachina rasa tavitan va di'iva yuvi ka'anxa Jesús rasa kunne Savana tena Jesús con disu dianena ndixandie ini ñatinara rasa nandiko ndia comisión ndia kua'ati jesus ndaxa ndia jnu ndia xikua'a kuna'nu nu ndia sutu xi'in ndia fariseo ra nindakatu'un ndia ndia kachi ndia saa nichun do ra kixindó kachi ndia xi'in ndia ra saa ndakui ndia comisión ka'an kachi ndia sa ara ka ara ka'anra tatu'u ña ka'anrajka nda rasanta dia fariseo kajchintia sa xi'intia, virando sanda'vira ndo'va, ndia kuna nunundo ra andia kuna kuna'nu nundia fariseo tu tukantixa ña'a tuvindo, yuvina xiniso'o ña ka'anrajka na na. yu ndyoxi bikúbina chjina ndita'bi chji'ña bakúbina kajchindíia randú tora nicodemo ra ndixa'an se'e nu jesús in ñuu ba xi'india fariseokan sa chenra fariseo kuturajkan ba rasandi ka'anra xi'india kachira sa kuvi sandajkuyo kuajchi xi'in tia tuta'an kunta ba'a iniyo Yáñaku kuachira yu yujña iyo nda'ayo kachíra xintia rasá ndakuintia kachíntia saa ara ke ñuu galilea kutuyo'ova nakavi va'a kuntu'un ndioxi ra kuntaa inikun saachi ndianíra ka'an tu'un yu'u ndioxi ta'án keechi galilea kachíntia ntiasára ndaki'in ta'in ta'intia kuanu'untia ve'e vantia